sobota 21 czerwiec ostatni dzień Pupetiego w Karpaczu zamówiłem coś z jakaś sakwa i co jeszcze? sakwa ze szpinakiem a żona coś na wieprzowinie schab? to pierwszy dzień Dobra, czekamy na jedzenie u Petiego. Do zupy gulaszowej zamówiłem sobie paulanera. Będzie zabójcza mieszanka z Heinekenem. Kurde, zupka, dużo mięska. Dobrze, że nie piątek. Nie znam kątem no i No, zobaczymy. Dobra, zabieramy się za zupkę gulaszową. I kompozycja z dwóch piwek. A teraz żona pokaże, jak się nalewa paulanera. Boże, ale ładny ładnie nalany udało się jeszcze nie, to jeszcze nie koniec fusy wszystkie się marnujesz się, marnujesz się udało się, nie rozlało się nic dobra nie otruje się Dobra, Pauloner nalany do boju, do boju. No, jedzonko przybyło. Sakwa z drobiu ze szpinakiem. Będę jak popi. Jak popi. Z bicepsami. A ty co wzięłaś? Schab, tak? Od schabu głowa się kiwa. Suróweczki, Weź, nie rozśmiesz. Dobra. Póki nie skonsumuję. Dlatego Żydzi nie jedzą wieprzowiny. No, Arabowie też. Dobra u Petiego w Karpaczu. O, tak jak mój. Dobra. Jak przez przypadek znajdziesz się w Karpaczu, to knajpa u Petiego nie jest dla anorektyków na pewno. Nie dla modelek. Nie dla modelek. Jak jesteś jak jesteś modelką, to możesz wpaść tylko tutaj lub modelem męskim możesz tylko wpaść na marchewkę. Dobra, ostatnie trzy cykcyki. Czyli tak, sakwa, dwie surówki. Żo Nie zmieniliśmy knajpy przez 4 dni, to o czym świadczy? No, żona mówi, że the best. No i piwo. No, Paulaner. No, Dobra, zabieram się do jedzenia.